Yeah. Thumb me up, man. yeah, yeah, yeah, uh, uh. Toka siku ya kwanza mina na niga tu jikaza, anazidi kufungua kurasa akichonga mistari za naswa. Nina switch kama downhill, niki speed I am done here. Nina kitu niki kitu nini jitu, sima vitu ni kitu kiko kwa kichwa kimejificha usiku kucha, utajuta nikivuta jushuka shuka ndala na ukisleki na kata breaki sina denki nina deki ntakulima steki ubleki nakata keki mini king you know what I mean Kiniuliza I love green wanna paint Nairobi with pictures on me marapa ni wa mean hata wezijua kile wana mean but all Bana G is my name Asiwe ah, kinyonga kawendi songa Nuanga tu na spite bola Cheza ni kuwaipa kora Ama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 na spite bola cheza ni kuwaiba ama nirushe tuko bora siwe kinyonga kawendi songa nywenga tu na spite bola cheza ni kuwaiba ama nirushe tuko bora ama nirushe tuko bora ama nirushe tuko bora